شفتوا؟ لا بس اديته واحدة يلا يلا معايا معايا يلا معايا طب انا اخش انا اخش شمال يا اخي انزل يا اخي اه, آه. ما والله خش